treba da odete u nazad i još jedno najgore. Evo još jedno, najpre. Kao što ćete na nešto pomoć, to je više. Ovde. Jedan partner e, se kreće kao u tehnici Shihonage Irimi, a drugi partner se kreće kao u tehnici Shihonage Tenkan. Zato ćete probati ovako. Znači, prvo ćete probatelji sa parterom da uradite irimi, to je ovo, znači krenete na unutra, uđete irimi, dole i odavde, pogledajte, kad odete dole, kolenima i rukom koja je e, na laku dole, znači ne hvatam sa dve ruke, drugu ruku mi drži onaj drugi, znači odavde dole i onda ispojite kolena i prebacite ovako preko. Dole, preko, evo još jedan irimi, možete s ove strane, sve ne, Znači, pogledajte, ovo je IDB, dole i preko. Hajde pravite. IDB, to je onaj pater na čiju stranu ste krenuli ulazak. Uh, drugi parter se kreće u Shihonage tenka, Šta to znači? Povedete ovako i sad za drugog ne idete tamo kao za jedini, nego posle ovoga idete tamo vaš centar ka partneru. Pogledajte, zajedi vi, okrenite centar. Moj centar gleda u njega, moje osa je naspred njega. Dole nogama i kolenima. Zatenkanje, evo ista strana. Odavde, centar ka njemu, dole i preko. Kada me oni drže, ako drže to čvrsto, ja rukama ne mogu da uradim ništa. Međutim, ako ruke ostavim, a povučem telo, oni dođu, <laughs> kako bih rekao, kao ona dečja igračka klik-lak s onim kuglicama. Znači, e, ostavite ruke da se istegle kao treger i povucite se unazad. Kad se povučete unazad, oni će da priđu e, jedan ka drugom. Međutim, nemojte da se povučete pravo unazad, nego se povucite na jednu od strana. Znači, recimo, ja ću da se povučem sada bliže njegovoj strani. Znači odavde, ovdje. Promijenim na takav način na kakav sam pokazao e, i ostanem gore. Šta to znači? Ja ću sada dodam na njegovu stranu, unazad. Oni se skupe, ali oni sad stoje dosta stabilno i oni samo mogu i nogama da me šutiraju i sve ostalo. To znači u toj krađoj tašci, kada dođete, morate da čučete i to da skupite ovako u svoju osu. Dajte. Znači, ja ću na njegovu stranu dođem, da gledajte. Da vidite kako sam ih oterao dole. Kad oni čušu dole, ne mogu vam više ništa nogama. Znači, gledajte još jednom. Odavde ovo i dole. Da li vidite? Pravite. To je, ako sam krenuo ka njemu, ja neću sada da iskupim da biste vidjeli šta treba da uradite, priđite malo. A, e, ova ruka, znači ako sam krenuo ka njemu iskupio ih dole, u toj donjoj poziciji ovo je, sjećate se, slušajte me, treba da uhvatite ovom rukom, suprotnom rukom, ovu partnerovu ruku. Ovo ne hvatate ništa, njegove ruke ne hvatate. Znači, ako sam krenuo na njegovu stranu da izbačem u momentu kad iskupim dole, ovom rukom uhvatim ovu ruku. Ako sam krenuo na njegovu stranu, u momentu kad iskupim dole, ovom rukom hvatam ovu ruku. I onda ulazim u šihonadu putim sve dole, hvatam znači, njegovu ruku. I ulazim uh, ovom nogom tamo i okrećem se u šikonaju. To znači, njemu, tamo gde sam uhvatio ruku, pravim ili mi, a njemu koji je dalje, pravim šikonage tenkan. Pogledajte, znači odavde, dole, ulaz, dole, dole. Bez nećeš slomiti kuk, ne boj se. Sad ako odem na njegovu stranu, ova ruka hvata ovu ruku i njemu kad uđem ovom nogom i mi, a njemu radim tenka. Gledajte, odavde, ovdje, da li vidite, ulaz irimi, ovde, Pravite, samo U momentu kada treba da uđete onaj irim iz kretanja, vi idete dalje od partnera na kome radite IRIBI, to je onaj partner na čiju stranu ste krenuli. I u ovoj poziciji gubite onog partnera kome je trebao tenka, zašto? Zato što sam daleko od njih. Znači, kada idete IRIBI, IRIBI znači da ja idem uz njega, tamo, ne tamo. Moj tok je tamo, njegova ruka pokazuje tamo. Ja njega pomažem da ide tamo, ali moje telo ide tamo, ali moj kuk i ruke idu tamo. Znači ne ide i moje telo tamo, zato što se udaljavam od onog kome radim tenkar. Idi mi znači da sam uradio ovo i okrenuo se ovako ka njemu. Tako da sam ja ovdje blizu. Vi ste svi daleko i onda izgubite onog partnera čije ruke niste uhvatili. Gledajte. Znači vi uradite ovako, sad na njegovu stranu da krenu, pogledajte. Uradite ovo i onda okrenite se da vidite. Odavde vi tamo. I sad, njega sam izgubio skroz, ali ovaj drugi baš nije u Bog zna kakvoj poziciji. E, zbog toga, kada uradite ovo i ovo, idete tamo. Tamo nogu, ne tamo. Usmerenje ruku i kukova jeste tamo, gde pokazuju njihove ruke. A vidite tamo, opet tu Eh, kad uhvatite eh, partnera u ruku na čiju stranu idete, eh, morate tako da upletete njihove ruke da on ne može da izvuče svoje ruke pre nego što padne. Šta to znači? Kad izvuče, ispustimo ovde. Kada uđemo ovde, ovde, kad se okrene, gledajte, moj lakat koji je dole ide laktom unutra u osu njega držim, njega ne držim. Znači ovog bližeg meni ne držim, daljeg držim. E sad, ovaj bliži, ako pusti, pusti, pusti ruku, dobro, pusti ruku. On ovaj pusti ruke, ali nema ništa od tih ruku što pusti. Ide dole i tamo. Znači morate vašim laktom i podlakticom da uđete unutra ka vašoj osi i da sve držite na podlaktici da ne može da izvuče ruke. Od koga radite ili mi i za ono kod kojeg radite tenka sada, jeste sad vi idete korak tamo, recimo ako na njemu radim ili mi, međutim i vaše ruke idu tamo. Ako vaše ruke idu tamo, eh, a pogledajte, njegova ruka u stvari pokazuje tamo, bez obzira da drži sa dve, u ovoj poziciji njegove ruke pokazuju tamo. Znači, ja držim samo, Ja u ovoj poziciji, ako sam držao ovako, u nekom prolazu, i hoću i rukama da idem tamo, ako mi on ne da, ja e, tamo ne mogu da idem rukama. Zašto? Zato što sečem tok kroz njegove ruke koji je tamo. To znači moj kuk odavde i ruke idu tamo, moje telo ide tamo. I onda ga privlačiš? Jeste. E, šta to sad znači? Pogledajte. Znači, ako sam došao na njegovu stranu, spustio ga, ušao i okrenuo se, da li vidite kako stoji? Evo ja ću ti okrenem obudi se. Probaj. Morate da uradite, kako bi rekao, još par dodatnih pogleda. Šta to znači? Ako sam skupio, ušao i došao ovde, ako oni stoje čvrsto, bez obzira što sam ja njima upleo ruke, Ako hoću sada da ih sušim dole, ne mogu. Njih <laughs> dvojica su sa četiri ruke jači nego moje dve ruke. Zato ruke ostavim i pogledajte. Kolena idu dole, onda malo popusti kolena i još jedin dole. Znači, gledajte. Pa sve Pogledajte, odavde dole, dole, i dole, dole, i dole. ima pam, pam, pam, pam. Pravi to, pogledaj. Ako idem na ovu stranu, ako idem na ovu stranu, i ovako. obično se nalaze na različitim rastojanjima, on je sada bliži i on će prvi stići do mene. A, to znači njega moram da povedem na ovakav način bliže njemu i kad on uhvati, idem ulazak na njegovu stranu. Evo gledajte. E. Ovde. Dakle, ulaz tu Ako je on dalje, da, da, ajde sad kontra. Sad je kontra. Sad je on bliže, a on dalje. Kad kreću prvo njega, pa on postane bliži, uđemo ovdje i dole. Pazite. Da. Ajde, ajde.